Moi, mulla on täällä kokoomuksen kuntaristeilyllä. Täältä löytyy tuttuja miehiä. Ota, otetaan, otetaan, otetaan tästä yksi, yksi mies ensi kerrallaan. Moi, mikä sun nimi on? Nur Muhammad. Missä sä oot ehdolla? Espoossa. No mikä Espoossa sulle on kaikkein tärkeintä? Sulla oli tää joku arjen, mikä se oli, arjen Minulle Espoo tärkeä eh, maahanmuuttaja lapsit pitää tulee Espoon tulevaisuus. Joo, ja sulla oli arjen turvallisuus niin kuin se ykköset, eikö sulla joku, eh, joku, jotain piti laittaa kuriin? Joo, kuri. Maahanmuuttajan rikolliset pitää kuri. Joo. Eli maahanmuuttajien rikollis laittaa kuri? Joo, kuri. Minun vaadi. Tää, tää on hieno slogan, Nuuri. Tota, mikä sun... Äh, Oletko sä saanut Espoossa numerot jo? Joo, saanut. Mikä sun numero on? Ja sano, sano kameralle numero ja nimi. 188 on helpon numero. Numero on 188. Ja sun nimi oli? Nur Muhammad. Espoo. Kiitoksia. Espoo. Kiitoksia. Osi.